მაესტროს ფაქტორი პირდაპირ ეთერში ბრუნდება სახიფათო ანტისახელმწიფოებრივი განცხადება ასე აფასებენ მინისტრის სიტყვებს ნაციონალურ მოძრაობაში სახელმწიფო მინისტრის სიმპათიები ქვეყნის ფედერაციული მოწყობის მიმართ აქამდე ცნობილი იყო თუმცა რას ემსახურება ამ თემის გააქტიურება მისი მხრიდან ისტორიული თვალსაზრისით რამდენად გამართლებულია იმის მტკიცება რომ აფხაზეთი არ ყოფილა დამოუკიდებელი საქართველოს შემადგენლობაში და გვაქვს თუ არა ამ საკითხზე დისკუსიის უნარი ამის შემოწმებას და კითხვებზე პასუხის გაცემას დღეს შევეცდებით ამ სტუდიაში ვიწყებთ დისკუსიას ჩვენ სტუმრებს წარმოგიდგენთ ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი გიორგი ანჩაბაძე არის ჩვენთან ერთად ასევე ევროპელი დემოკრატების ლიდერი პაატა დავითაია ჩვენ შემოგვიერთდება გიორგი კანდელაკი პარლამენტის წევრი ნაციონალური მოძრაობიდან და პირდაპირ ეთერში გვერდება სახელმწიფო მინისტრი შერიგების და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში პაატა ზაქარაიშვილი მოგესალმებით ბატონებო მადლობას მოგახსენებთ გადაცემაში მონაწილეობისთვის კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ ახსენებთ ჩვენ ინტერაქტივის კითხვას, ეფექტიანია თუ არა ხელისუფლების პოლიტიკა ოკუპირებული ტერიტორიების მიმართ. დაგვირეკეთ, გამოთქვით თქვენი მოსაზრება. ბატონო პატა, მთელი დღის განმავლობაში ვრცელდებოდა ინტერნეტ საიტებზე, საინფორმაციო სააგენტოებზე თქვენი სიტყვები, თქვენი განცხადება, გაქვთ თუ არა რაიმე შენიშვნა ამ ინტერპრეტაციასთან დაკავშირებით თუ ეს არის ზუსტად ის სიტყვები, რაც თქვენ ისაუბრეთ ერთ-ერთ შეხვედრაზე. მოგესალმებით, მიესალმებით ქვესტუბრებს, ტელემაყურებლებს. ნამდვილად მაქვს შენიშვნა და ამიტომ დიდი მადლობა რომ მომიწვით პირდაპირ ეთერში, რათა კონდეს საშუალება დისკუსიისა და აღხსნათ ყველაფერი ეს პირო დახდება როცა დიდი ტექსტიდან რომ კონფერენციაზე გამოდიოდი და თქონდა რაღაც გარკვეულ დისკუსიას სხვა სხვა საკითხებზე დიდი ტექსტიდან იქნა შემდეგ უკვე hm, რაღაც მოკლეში ნარსი გამოტანდა და ამ მოკლეში ნარსზე კიდე ამოღებული იყო რაღაც ტექსტები და თავისთავად მე ამაში ტრაგედიას ვერ ხედავ ეს ბუნებრივია ჟურნალისტები შეაკეთებენ ხოლმე ასე არ შეიძლება არა ბოროტი განზახვითას ნამდვილად არა მაგრამ თქვენ განწყობა მაგრამ საზოგადოებაში ეს მოიწევს ასეთ ცოტა არ იყოს hm, ძაფ რეაქციას ეს მეტყოლებს რომ საზოგადოება არ ამზად სერიოზულად განიხილო საკითხები, რაც მიმდინარეობს ქვეყანაში. როცა ქვეყანაში ორი ტერიტორიალი ოკუპირებული და დღემდე ჩვენ პრაქტიკულად მხოლოდ სამი წელია რაც დაიწყო ამ ამ ტერიტორიების მეტნაკლებად მშვიდობიან რეჟიმში ამ ტერიტორიის ხორბოსახლობასთან ურთიერთობა, საზოგადოება უფრო უფრო მშვიდად კი არა და უფრო დაკვირვებდა ჩაღმსა სიგნუსანოთ უნდა მსჯელობდეს ამათ უსაკითხებზე და არ უნდა იყოს არ უნდა იყოს ცნობა რომ ამათ ფრაზაზე წამოაგოცა დაიწყოს მსჯელობა ფრაზები არ უნდა იყოს თავად თავადოდ ფრაზებს დაუბრუნდეთ ფედერალიზმის მიმართ თქვენი სიმპათია ცნობილი არის თუმცა განცხადება რომ აფხაზეთი არ არ ყოფილა დამოუკიდებელი საქართველოს შემადგენლობაში ეს თქვენი სიტყვებია ხო არა ხო და ეს არ არის განცხადება არ გამიკეთებს საერთოდ ეს იყო კითხვაზე პასუხის э, კონტექსში ამოღებული მაშინ რა გულისხმობდი და კონტექსტი რა იყო ეს აგონი დიახ ამიტომ მოგვედი თქვენთან რომ ამიტომ ფორსორად დიმალობა რომ თქვენ ეთერში ვარო ეს ეს რა თქმა უნდა რაკი საზოგადოებაში გაშთა კითხები მე ვალდებული ვარ რომ საზოგადოებას უპასუხო ჩემი პოზიცია იყო კონგოს კონფერენციაზე ესე კითხვაზე პასუხში რომ საბჭო კავშირის დაშლის შემდეგ ჩვენ თაობას ანუ იმ თაობას რომელიც დღეს არის მართველი ორგანოა მართველია ანუ პოლიტიკურ თაობას გულთხოვთ მე საბჭო კავშირის დაშლის შემდეგ სულ რაღაც 25 22 25 წლის ამბავია მეტი არა ჩვენ ჩვენ აფხაზებთან ერთად ერთ სახელმწიფო ებრიო სოციალურ, პოლიტიკურ, ადმინისტრაციულ სიტუაციაში ერთად არ გვიცხოვრია, სადაც აფხაზების და ქართველების თანაცხოვრება იყო განპირობებული ერთმანეთის და ერთმანეთის ნებიდან გამომდინარე. ეს ბოლო, ესეთი მაგალითი ჩვენ გვაქვს ჩვენს მეხსიერებას, ჩვენს თაობას ასახსოვს. ეს გვაქვს ჩვენს საბჭოთა კავშირის დროს, როცა მართლა იყო საქართველოს საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკა და მის შემადგენლობაში, მართლა იყო აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკა და მართლა ქართველები და აფხაზები მართლა შუდა ნორმალურად კეთილმეზობლად ხოვდნენ ერთმანეთში. ანუ მართლა იყო რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი? რატომ მოიყო გამოიყვანეთ ეს მაგალითი და შეიძლება თუ არა ამ ფაქტმა განსაზღვროს ქვეყნის მოწყობის საკითხი. რა თქმა უნდა, ხო, შვედიელი დიდი მადლობა მკითხულსაც. სწორედ ამაზე ლაპარაკი იყო, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს ერთი გამოსლება საბჭოთა კავშირში, რა ჩვენს მეხსიერებას ერთი გამოსლება საბჭოთა კავშირში, რომელიც წავიდა და მადლობა ღმერთს და აღარ არის. მეორე გამოსლება რა ჩვენ გვაქვს, ესაა ჩვენი გამოწვევა, ეს არის რუსეთის მიერ აფხაზის დამოუკიდებლობის აღიარება, ჩვენ ყოველთვის მიუღებელია. ანუ ჩვენ უნდა ვნახოთ ისეთი ფორმა აფხაზებთან თანაცხოვრების ერთ სახელმწიფოში აღიარებული საერთო სამართლის მიერ. და ეს არის დამტკიცებული მაგრამ შიგნით როგორ მოვაწყოთ ეს ჩვენი ჩვენი საქმეა საერთაშორისო სამართალმა თავისუფლად გააკეთეთ აკეთეთ ყოველდღიურად და დიდი მადლობა ისინი რეგულარულად აღიარებენ საქართველოს ტერიტორიანობას მაგრამ ცენობაში შიგნით რა ხდება ოთახები როგორა განლაგებული ამ სახლში როგორა სათულები განლაგებული ეს ხო ჩვენი საქმეა სახელმწიფო საქმეა ამიტომ მე დავსვი კითხვა და ვამ კითხვა რიტორიკული რომ მე მაგაზე პასუხი მაქვს ანუ მე ვამბობ რომ ჩვენ სამა ჩვენმა სამა წელმა აჩვენა რომ ჩვენი ხელისუფლება მზად არის მშვიდობიანად მოაგოს კონფლიქტები უკვე საფუძვლად ჩაუყარეთ რაღაც პრინციპებს ეს არის ხალხთა თანაზე თანაცხოვრება მშვიდობიანად. ეს არის დობის აღდგენა, ეკონომიკური ურთიერთობები, სოციალური ურთიერთობები, ჯანდაცვა მაგალითად, უსაფრთხოების ზომები. დღემდე უკვე 3 წელია და აფხაზები და ოსები ხმას ვერ იღებენ რომ საქართველოსგან საფხერით საფხესელია ისინი. არც ერთი დაღუპული არ აქვს, დენველი არ აქვს, დაკარგული სოფლები და ქალაქები არ აქვს. ანუ უამრავი პლუსები, მინუსებიც არის, თქო, მინუსები კი არა, გამოწვევა დარჩა, დარჩა ეს არის მართოხლართები ადამიანების გატაცებები. გვაქვს გამოწვევა გამ სერიოზული გამოწვევები მოხსენით. ანუ ჩვენ ვამბობთ, ჩვენ რაღაც გარკვეულ ეტაპზე სამწელში ვაჩვენ მოქმედებით აქაც შედეგები. შემდეგ როგორ ხედავთ? არის თუ არა საზოგადოებაში მსჯელობა, როგორ ხედავთ აფხაზების დაბრუნებას ერთიან საქართველოს, სათქვია, პოლიტიკურ სამართლებრივ სიტუაციაში? საერთაშორისო სიტუაციაში არიან დაბრუნებულები. საპეკავშირის დროს დასნის შემდეგ ეს მოხდა, მაგრამ დღეს ხო ვერ ჩავდივა ჩვენს ოხუმში რა, დღეს ხო არა გვაქვს ეს უთეთობები, რაც ქონდა ქონდეს ნორმალურ სახელმწიფოში ხალხ ადამიანებს მოსახლეობას ერთმანეთში. შესაბამისად, როგორ ხედავთ ამ გამოსავალს ეს ამ კითხვას მე ვსვამ და მე პასუხობ ამ კითხვას. ამავე დროს მე ვხედავ უკვე 10 წელი ამას ვლაპარაკობ. 15 წელი ამას ვლაპარაკობ, რომ ეს ერთადერთი ნორმალური გამოსავალი ეს არის ევროპული ტიპის ფედერაციული მოწყობა, სადაც და ევროპელებსაც გასაგებია. მე არ ვიცი რატომ ძალიან კარგია რომ ეხლა გასხელდა ეს თემა, მაგრამ მე ამაზე ვლაპარაკობ რეგულარულად. 10 წელს კონკრეტულად ვლაპარაკობდი. ყოველ შე ინტერვიუ არ არსებობს შემი საგაზეთო თუ რაღაცა აუცილებლად არ მოხსენო რომ რუსეთის მიერ აფხაზეთის ყმადაღებულ დამოუკიდებლობას 1000 ჯერ აჯობებს საქართველოს შემოგდგენობაში აფხაზეთის სუბიექტას ფედერაციულ სუბიექტად ყოფნა. თუ მე მეცნობთ აფხაზებს ვიდრე ვიდრე ვითომ ეგეწოდებული ადვოკატო, თქვენი გარკვეული საყვედური საზოგადოების მიმართ, რომ საზოგადოება სურს დაიბრუნოს აფხაზეთი, მაგრამ არ იცის და არ მსჯელობს გზებზე. როგორ უნდა გააკეთოს ეს? ხომ არ არის ასევე საყვედური ხელისუფლების მიმართ, იმიტომ რომ თუკი ვინმეს უნდა კონდეს ნათელი ხედვა, როგორ უნდა მოხდეს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენას, პირველ რიგში არის ხელისუფლება. ხო და მე მაგდა უცებ მოდის ანუ თქვენ ამბობთ რომ ეს თქვენი პირადი პოზიციაა და რომ გუნდში არ განიხილება ეს პოზიცია. გუნდში არ განიხილება, ჯერ ამის დრო არ მოსულა. უკაცრავად როცა ჩამიზო მოვა გვიანი არ იყოს მეરે უკვე. მაგრამ ჩვენ მართლაც ვაჩვენეთ და ჩვენ სწორად დავიძარით ადგილიდან, მკვდარი წეტილიდან, რა ჩაგვაბარა წინა ხელისუფლებამ და მინუსებიდან. ჩვენ სწორად დავიძარით და სწორად მივდივართ. ანუ ამ ხელისუფლების პერიოდში, ამ ხელისუფლების კი არა, შემდეგ და შემდეგ შემდეგი ხელისუფლების შეპერიოდში არ იყოს ლაპარაკი სტატუსზე. მაგრამ ჯეტი და სხვა საქმეებია გასაკეთებელი, ნაგავია გასატანი, სხვა რაღაცებია გასაკეთებელი. ანუ ჩვენ პირნათლად ვასრულებთ პირ კონფლიქტის მოგორის პირველ ეტაპს. ეს არის დობის აღდგენა, ნამდვილად არის. აი რა უკვე ჩამოთვალე და აღარმინდა დავიმეორო სოციალური და ასევე გასჩერდა. ანუ ანუ ამ ხელისუფლების ფინანსებში ვერც იქნება როს მოვიდომო ჩვენ ამ სტატუსის განსაზღვრა, იმიტომ რომ ეს არის 7-8 წლიანი პერიოდის შემდგომ შეიძლება უკეთ შესაძლებელი იყოს. სტატუსის განსაზღვრა არა, მაგრამ კონკრეტული ხედვა ის ქვენებობს, რომ თქვენი პასუხი არის ფედერალიზმი, ქვეყნის ფედერაციული მოწყობა. საქართველოს თავრობას არ აქვს დღეს ხედვა იმისათ, როგორი უნდა იყოს. საქართველოს თავრობა ნებისმიერ კონფლიქტი გვარდება უკაცრავად პირველ ეტაპებიდან. ჩვენ უნდა გქონდეს ეს მე დარწმუნებული გეუბნება რომ ჩვენ რომ ასე საკითხი დავსვათ რა თქმა უნდა ჩემი ჩემი ჩემი დაწუნებული არ მაშინ პასუხისმგებელი ფედერაცია მაგრამ ჯერ ამამდე არ ისულა სხვა სხვა სხვა არჩევანი გვაქვს ჩვენ დღეს სხვა გასაკეთებელი საქმეები გვაქვს მილიონი ანუ ეს 5 4 წელი რაც მოგცა ხალხმა სხვა რაღაცები მანამდე ვერ მოასწრებ და როგორც 10 სათულეს ახში რომ მიდიხარ პირველ სათულს ხომ უნდა გაიარო რა მე მე სათულს ხომ არ მოხდები თავი და მაშინვე ანუ ჩვენ სწორი გეზი გვაქვს ამ სწორი გეზის საბოლოო შედეგი ჩემი აზრით არის, მაგრამ მე მეგოც ministre ამას ვერ მოესწრები. ამას სხვა ministre მოესწრებიან, მაგრამ ჩვენ ამ საფუძვლოს ამ იმას უყრით ხელს, ქვია, ამ ამას უყრით საფუძვლად, იმიტომ რომ მთელი ევროპა გადადის ამ ამ მართლა დეცენტრალიზაციაზე. ნახეთ როგორ როგორ როგორ უვლიან შოტლანდიის საკითხს, კატალონიის საკითხს, ბასკეტის საკითხს, ჩილტილანდიის საკითხს. ჩვენ ამ ევროპაში მივდივართ. იქ დეცენტრალიზაცია თეთრი ცენტრალური ღირებულებაა. კეთილი ვინებოდა ჩვენ გავისა სიგზე განოთ. ჩვენ ხალხს არანა გადაგვისავთ თავზე, როცი რა შოტლანდი ირლანდია და კატალონია ერთია და თქვენ კი გეპატიებთ ყველაფერი. ჩვენს მოგთხოვენ, როგორ აპირებთ თქვენ თქვენ სახელმწიფოში, რომელს ტერიტორიულობა ჩვენ ვაღიარებთ. თქვენ როგორ აპირებთ შიგნით მოაწყოთ თქვენ ისა სიტუაცია, გაგვიტანეს არა ჩამოყალიბებული ზუსტად როგორ იქნება შოტლანდიასთან ურთიერთობა, არც ესპანეთს, კატალონიას თორემ ყველგან მოითხოვენ, ყველგან ტერიტორიულობა დაცულია. ამ დისკუსიის ინიციატორი არ უნდა იყოს მთავრობა ან მართველი პოლიტიკური გუნდი, როგორ შეიძლება საზოგადოებამ დამოუკიდებლად იმ როგორ წესი საზოგადოება უკვე თავრობას და პირიქით როგორც რაღაც მაგრამ მე დამოდი მოწესა არ დაგეთახვით თაბაში. როგორც წესი, თავრობა ასრულებს საზოგადოების დაკვეთას. ძალიან მნიშვნელოვანია. მე როცა ვიყავ სამოქალაქო სექტორში და ოპოზიციაში, მე მუდმივად უკვეთავდი ხელისუფლებას ამათ თუიმ ნაბიჯებს. მათ შორის იგივე ამ ფედერაციულ მოწყობას დაუწერეთ კიდევაც ტექსტი, მათ შორის იყო ძალიან ბევრი ნაციონალური მოძრავი წარმომადგენელი, შვიდი კაცი ვიყავი და 4-5 სამი იყვნენ იქიდან, მაშინ უფრო 24 წელს ერთად ერთად ვიყავით. ანუ ჩვენ თავაზობდით ხელისუფლებას ბუნებრივი მოვლენაა. ეს ნორმალური მოვლენაა. ფოტოშორის თქვენ აღნიშნეთ, რომ აი ამ თქვენი კონცეფციის შემდეგ არაფერი ახალი ალტერნატიული არ შექმნილაო. ადასტურებთ, რომ ეს დისაყვედური გამოთქვით მართლაც? რა თქმა უნდა, არა, თუ შექმნილა, ჩემამდე არ მოსულა, კი ბატონო, მე ზათავარ უკვე დავიხიო და თქვა, უი შექმნილა რაღაც, მაგრამ არ მინახია მართლა. შექმნილა თქვენ მაგრამ თქვენი განცხადება დიახ შეფასდა ნაციონალური მოძრაობის ხრიდან, როგორც ანტისახელმწიფოებრივი სახიფათო და რაც თავარია, როგორც გახმოვანება ოკუპანტის მიერ შექმნილი მითის. აი ამ ბრალდებულ მოძრობა როგორც ჩარჩენილი იყოს ჩარჩენია რუსულ კონტექსში და რუსულ იმაში ქვია დისკურსში ანუ ჩვენ ევროპაში ვართ და ევროპისკენ ვიყურებით და ევროპისკენ მოძრაობთ ასე რომ სხვადასხვა დისკურსებში ვიყოფები ჩვენ ისინი ვერ გამოდიან აი ამ სხორპლის ამ სტოკჰოლმის სინდრომიდან რომ აი რუსეთი მათ ყველაფერი გაუკეთა თქვათ ასე უხეშად თქვაო შესაბამისად დღემდე ისინი ან ოცნებობენ ან ვერ გამოდიან მონსკულები არიან რუსეთისგან მე არ მაინტერესებს რუსეთ რას ამბობს მე მაინტერესებს ჩვენ შიგნით ქართულ საზოგადოებაში როგორ ხედავთ აფხაზურ საკითხის მოგვარებას ეს არ ჩვენს მნიშვნელოვანია და სულ არ მაინტერესებს რუსებს როგორ შეაფასებენ ამას და ბოლო კითხვა მაქვს ბატონო პატა რამდენად რეალისტურია თქვენი პოზიცია აფხაზებისთვის რამდენად მისაღები იქნება ფედერაციაში აბსოლუტურად მიუღებელია მიახლებს და უბნები აბსოლუტურად მის მიერ აღიარებული სრულებით გეთახმებით რომ ყოველთვის მიუღებელია დღეს აფხაზების ავგა ეს არნიშნავს რომ ჩვენ უნდა უნდა გავჩერდეთ ჩვენ უნდა თქვათ რომ ეს მათი მომავალია მათი მომავალია წასული კი არა თუმად არ ჯერათ ამ მომავლის რამდენად რეალისტური და გონივრულია რომ ჩვენ ვიმუშაოთ ამ იდეაზე უკაცრავად გონი ამიტომ აბა მომავალზე ხო გონიერი ხელისუფლება ყოველთვის სრულის დღეიდან მომავალში მაგრამ მარტო წასულში მაგალითად რაღაც კი არ შეგებ ხოლმე უკანასკნელს ანუ წინ უნდა იყურა ადამიანი თვალებს წინა საზოგადოებას ესა წინ უნდა იყურებოდა ჩვენ. კეთილი უნდა ვინებოდა დავინახოთ აფხაზეთში ხდება სულებები. მათ შეაფასეს აღდება ყირიმში, როგორ მოიქცა რუსეთი ყირიმში. ისინი ხედავენ როგორ როგორი არის რუსეთი იგივე სირიაში, იგივე დანარჩენ უკრაინის მიმართ, ევროპის მიმართ ხედავენ ისინი. ისინი ხედავენ თავის მომავალსა, მათი მომავალი რუსეთთან არ არის დამოკიდებული სახელმწიფოს მომავალი. და ამავე დროს აფხაზეთში იზრდება ახალი თაობა. ჩვენთანაც იზრდება ახალი თაობა, ახალგაზრდები მოდიან. რუსეთში სულებები იქნება. ანუ ჩვენ უნდა მოდით რა გავთვალოთ, რომ როცა მაგას სიტყვაზე როგორ ვიქცევით ჩვენ როცა მოვა გავილის 8 8 წელიწადი სიტყვაზე რაგორი იქნება სახელმწიფო იმ დროისათვის ანუ კეთილი ვინებოდა მართლა დღევანდელ დღეს უფიქროთ მე ფიქრობ ხოლმე დღეზე ამიტომ აქედან გამომდინარე დინამიკაში ხედავ ყველაფერს და არა სტატიკაში ჩემი მოძრაობა რომ ამიტომ მე ღმერთმა დაწუნებული რომ აფხაზეთში მიმდინარე პროცესები იგივე თქვია დანარჩა საქართველოში მიმდინარე პროცესები რუსეთ საქართველოს ურთიერთობები ზოგადად ყველაფერი ეს კომპონენტი თუ შვიდობიან შვიდობიან რელსებს დაადგება აუცილებლად მიგვიყვა მოგვიყვა იქამდე რომ აფხაზებს და უძგებათ არჩევანი ან ან ეგეწოდებული უცეს მე აღიარება, სადაც არ პოლიციას კი არ არის მათი, ან რეალური ნამდვილი ევროპული ტიპის ფედერაციაში ყოფნა, სადაც მათ ეკრება უმაზე მეტი, ვიდრე დიახ, მადლობას მოგახსენებთ გადაცემაში მონაწილეობისთვის სახელმწიფო მინისტრი პაატა ზაქარიაშვილი საუბრობდა მაესტროს ფაქტორის პირდაპირ